Ok. DJ. VIP. Ce son est trop frais. Car je suis un DJ. À la fac de Poitiers. T'as vu, je suis un vip, Tout le monde kiffe mes clips. fais chaud des Avec mon beat négro ce son est trop frais. Car je suis un DJ à la fac de Poitiers. Moi je peux monter jusqu'aux cieux parce que je suis mieux qu'un dieu. J'ai des punchlines comme ça parce que je suis un boa. Ce son est trop frais car je suis un DJ Poitiers. Tant de fric à penser que j'ai pas mon au poignet, mais plutôt sur mon cou. Sur Pas loin de mon trou. Ce son est trop frais, car je suis un DJ à la fac de Poitiers. Mon sponsor au tout fait rentrer partout tous les trous. Ouah